agar wiper mobil berfungsi sempurna saat hujan. Saat musim hujan, wiper menjadi salah satu komponen yang paling vital membantu Anda dalam perjalanan. Sebab, wiper mampu menghapus butiran air hujan agar visibilitas atau penglihatan pengendara lebih jelas. Wiper juga bisa mengalami masalah saat hujan turun. Maka dari itu menjaga wiper agar kondisinya tetap baik adalah hal penting. Dan karena itu pula berikut beberapa tips penting agar wiper mobil berfungsi dengan baik, yakni 1. Ganti wiper paling tidak dua kali dalam setahun bila karet wiper dirancang mampu bertahan sekitar enam bulan. Setelah itu, Anda akan mengalami penurunan visibilitas atau penglihatan ketika mengemudi. Untuk membantu masalah ini, gantilah wiper setiap 6 bulan sekali dengan tepat waktu. Selain itu, ada juga harus melakukan pengecekan pada bagian wiper sebelum terjadi kehausan dini dengan ciri-ciri mulai berdecit dan tidak menyapu air dengan baik. 2. Jaga kebersihan kaca sebelum menyapu air menggunakan wiper. Ada baiknya membersihkan kaca mobil terlebih dahulu sebab kaca mobil yang kotor dapat membuat umur karet wiper lebih pendek. Untuk membersihkan kaca jendela, bisa juga menggunakan spons atau handuk kemudian menggunakan sabun dan air. Hal ini dapat menghilangkan debu menempel atau mengurangi goresan kaca depan. 3. Jangan menyalakan wiper saat kondisi kaca kering wiper pada dasarnya dibuat untuk menepis air atau saat kondisi kaca mobil basah. Sebaliknya jika mengoperasikan wiper saat kaca kering, maka hal itu akan lebih cepat membuat karet wiper rusak. Jika Anda ingin mengoperasikan kaca wiper, maka ada baiknya terlebih dahulu mengeluarkan cairan wiper. Karena itu, ada baiknya juga mengisi air untuk kaca wiper. Kaca bening itu sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan. Kondisi wiper juga mesti prima. Agar hasil maksimal berikut tips jitu untuk perawatan wiper, antara lain 1 karet ini adalah bagian yang memiliki peranan penting untuk menyapu air hujan ataupun kotoran yang ada di kaca depan. Karena jika karet sudah mulai getas alias keras, maka bisa dipastikan bahwa daya sapu dari wiper tersebut tidak akan normal. Nah jadi coba Anda cek dulu karet wiper mobil Anda. Kalau sudah keras atau getas, maka Anda diwajibkan untuk mengganti peranti tersebut. 2. Jangan dilap dalam melakukan perawatan kepada wiper mobil. Rupanya ada sebuah rahasia yang belum diketahui oleh masyarakat. Jika Anda membersihkan karet wiper ini sendiri, maka jangan pernah mengelap bagian pinggir karet. Karena di bagian tersebut terdapat lapisan kimia yang berfungsi untuk menyapu kotoran dari kaca depan. 3. Cairan khusus saat membersihkan wiper. Anda bisa menggunakan cairan khusus, wiper fluid agar hasil yang didapat lebih maksimal. Kurangi pemakaian air biasa dalam memberiskan karet wiper agar karet tidak mudah rusak. Pada saat membeli cairan pembersih khusus wiper, jangan lupa untuk baca panduan penggunaannya. Ini penting, agar takarannya benar-benar pas. 4. Pelumas poros Jangan lupa semprotkan pelumas khusus pada bagian poros wiper. Ini berguna untuk menjaga kelancaran kerja wiper itu sendiri. Bisa menggunakan spray seperti WD Cleaner